Donc ici, c'est un petit, ça reprend, ça reprend un peu le, processus. Je vais, je, vais, euh, je vais passer un peu sur ce, sur ce slide. Je vais aller directement sur l'autre, hein, où en fait, ce que vous avez, ce sont vos moyens, à un moment. En fonction des moyens que vous avez, vous définissez un, objectif. Cet objectif, eh ben, vous allez le partager avec un certain nombre d'autres personnes et avoir des interactions sur l'objectif que vous êtes capable, sur lequel vous êtes capable de vous engager, d'accord, avec les moyens que vous avez. Une fois que vous avez des interactions, vous pouvez avoir en fait d'autres personnes qui viennent vous rejoindre parce que vous, êtes arrivé à les convaincre et euh, donc ces personnes euh, que vous arrivez à convaincre, eh ben, elles vont vous donner des nouveaux moyens. Ces nouveaux moyens, ils viennent renforcer les moyens existants qui vont vous donner des nouveaux objectifs. Et on va réitérer ça. Parce que ces, nouvelles personnes peuvent vous donner de nouveaux moyens, peuvent vous donner aussi des nouveaux objectifs. Donc vous voyez que c'est une, itération, une réitération en fait continue d'un processus. Qu'est-ce que j'ai dans la main Qu'est-ce que je contrôle Qu'est-ce que je suis euh, prêt à perdre Avec qui je vais, avec qui je vais, je vais tenter l'aventure Et à chaque fois, finalement, on, va vous permettre de passer d'une étape à une autre étape avec cette capacité à contrôler et, finalement à orienter ce que vous souhaitez faire. Et derrière, ben, vous avez des actions. Donc en fait, tout ça, ça ne peut pas se faire tout seul. Vous partez tout seul, vous créez la confiance, vous mettez en place des objectifs, vous arrivez à rallier à vos objectifs un certain nombre de personnes qui vont vous donner de nouveaux moyens, de nouveaux objectifs. Et comme ça, progressivement, en fait, vous allez pouvoir atteindre des paliers sur lesquels vous allez pouvoir bâtir progressivement une structure solide qui, d'idée, va passer à projet et va passer en fait à entreprise. Ici, vous avez un certain nombre de références. Alors attention, les références, ça bouge beaucoup. C'est donc, euh, euh, regardez régulièrement les références, mais vous avez, euh, vous avez des points sur effectuation.org, euh, donc vous avez, vous avez un certain nombre de, vous avez un certain nombre en fait de, de, sites. Vous tapez Effectuation et vous allez trouver un certain nombre de, euh, très bons sites qui pourront vous expliquer plus en détail ce qu'est l'effectuation. Voilà, je vous remercie.